Sziasztok gyerekek! Itt van a ta ta ta ta paszta paszta büdös geszi faszpályátok. Rohadtul ideges leszek most. Azt megígérhetem nektek, hogy rohadtul ideges leszek, mivel most olyan szarpályát fogtok látni, ennek ráadásul a harmadik részét, és a videó további nézetét nem ajánlom egyes kiskorúak nézésére. Úgyhogy ezt a videót én nem ajánlom kiskorúaknak néznie. Én 15 éveseknek se ajánlom nagyon nézni, mert ez olyan hülye lesz, hogy be fognak szarni. Gondolom ettől a csúnya szótól is már látszott, hogy mennyire ideges leszek. Halljátok, rohadt nehezen öltem meg őt. Videó nélkül, nem, videóval a büdös anyám. Can I kill me a boss Na, gyorsan eljutunk addig, mint előbb a másodikon. Az meg. idővesztés, gyerekek, nem lesz idő a bosszra, az lesz a legjobb rész. No way, go away. A faszom ki van már. Az, ez olyan Windsor pálya, hogy én már azt sem tudom, hogy melyik pályán vagyok. De gyerekek, most meg arra mondom, ez olyan hosszú lift. Fú, basz meg gyerekek, így, így nézett ki, ahol voltunk előbb. Nem állunk elő, vagy te basz meg, a anyádat. Faszú, geci nyomult faszom. Igen! Azt hiszem erre kell jönni. Aha. Erre kell jönni. Elérjük azt a gecit. Gondolom ezt videó nélkül úgy megcsinálnám gyerekek, hogy aztán majd csak lesnétek! Csúszol már ennyire, te rohadt ég. kiskorúaknak továbbra se ajánlott a videó nézése. Kiskorúaknak. Ma egy kisfiú olyan csúnyán beszél benne, hogy aztán majd csak kiköpi a pirosat, amikor leszavja a magát. gyerekek, de nem lesz idő a poszt megcsinálni. Nem lesz idő, hát még annyira messze van. Halljátok, nagyon messze. Jó, hogy hallod, bazd meg. Szar fej, bazd meg. És én mindig azt hiszem, hogy mindjárt mindennek az anyát senki. És aztán pedig beszállt, és aztán pedig megint beszállt. Jó, aztán pedig eljön mondjuk el a geci játékra. Hol van már a retkes boss, bazd meg? Hol van már, bazd meg? Mi? Mi? Hol van a rohadt boss? Már egy órán keresztül ilyen fos videókat veszek, bazd meg. Na gyerekek, most aztán anyádok! gyerek, mindjárt fogom, leállítunk, picsába. Most már komolyan mondom, ideges vagyok. Rohadt nehéz. Mi a fasz bajod van, Sonic? Mi? Elmegy úgy intézetbe menni. Remélem itt lesz gyerekek, mert ha nem, akkor szünet. Nézzé már én videóimat is! Hát gyerekek már 5 perces a videó és ne, nem lesz elég. Nem lesz elég perc a bosszra. A bossz az még rohadt messze van a pályájától, bazd meg. Ma rohadt messze. Hát nézd meg, még csak 5 perces, és még itt tart. Jó gyerekek, cseszétek meg húrva, fanyátokat! és itt próbálom meg. De gyere már ide, bazdom, mert ragasztok. Három. Nem baj! Legalább nem kell tölteni fél órákat az orromnak! around this guy as always late. Always. In every single game, he's always late. Now took. Oh, so you go straight out like that, which makes us miss that thing that probably was in the wall there. You just kicked nice. Okay. Catch it. Oh shit. Oh shit. Now okay. Hatter bara i november. Why? Üdös kecidet! Bazd meg! Hát, mit csinálsz? Elfőtt! Mi a fasz csinálsz, te retkedék? Ó, ó, ó! Hát itt kell, Csak így rohadt nehéz. Mi? Nulla ringem van gyerekek, így nehéz. Ha nulla ringem van, azt meghalok, majd nézd meg, majd elmentem a fos meghalást, és aztán pedig... Jó! Mi a fasz baja van ennek a rohadt rossznak ilyet csinálni? Hát de azért! Le a kalappal, hogy lehet ilyen... Jaj, gyerek! Ah! Ott csak Kibírod? Sonic! Eszed! Van? Gyerekek, halljátok? Majdnem kikapcsoltam a zenét, gyerekek. Mi ez? Miért tette össze azt a szép kockát? Júj! Ó, oh, faszom. Ennyi a sózatom! Hé, még nincsen kész a boss. Leszarjuk meg a sóla, No GG boss level. Sziasztok. The water bubble. All that's missing is an enemy that... Uh, oh, so we go back? Uh, all that's missing is an enemy who would take this shield away from Huh? Told ya! There's always <laughs> something. Werd de hond, Wat gebeurt niet. Wie? Werd de hond. Oh, oh no. Oh, no. Oh, yes. Naar Siri. Laat me praten. Zo. Vaj, mi kell? Örülök mikor lesz Mikulás csomagot, van nekünk. I'll be back. I'll be back.